DJ ရဲ့အမူလျံ DJ ရဲ့အမူလျံ DJ Shah. DJ ရဲ့အမူလျံ DJ ရဲ့အမူလျံ